Indah berbalam si awan petang, berarak indah di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke webinar Kebun Bandar Siri 7. Kenali dan rawat penyakit cara sihat yang bersiaran secara langsung di laman Facebook My Crop Science. Untuk pengetahuan semua, program webinar ini adalah sambungan daripada siri ke-6 yang telah berlangsung pada 26 Mac 2022 yang lepas. Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk yang sangat menarik serta pengetahuan daripada panel-panel yang berpengalaman luas yang boleh anda sertai. Jadi kepada para hadirin, anda adalah digalakkan untuk berkongsi link siaran langsung ini dengan menekan butang share di laman Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, ingin saya ingatkan bahawa link borang isi gel dan maklum balas akan diberikan di akhir webinar ini di mana anda boleh dapatinya di ruangan komen. Sekiranya para hadirin mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan, para hadirin boleh mengemukakan soalan di ruangan komen dan mungkin akan dijawab oleh penceramah pada sesi soal jawab itu nanti. Pada siri ketujuh ini, para hadirin dapat mengetahui beberapa jenis penyakit dan juga cara untuk mengawalnya yang akan dikongsikan oleh Dr. Muhammad Aswad bin Abdul Wahab, pensyarah kanan Jabatan Perlindungan Tumbuhan, Fakulti Pertanian, Universiti Putra Malaysia. Tak kenal maka tak cinta. Jadi saya amat berbesar hati untuk menceritakan sedikit berkenaan latar belakang penceramah kita pada hari ini. Beliau merupakan anak kelahiran Johor Darul Takzim dan dari segi pelajaran, beliau memperolehi ijazah sarjana muda dalam major maafkan saya, beliau memperolehi ijazah Ijazah. maafkan saya, beliau memperolehi ijazah sarjana dalam major sains patologi tumbuhan. Setelah beliau berjaya menamatkan bidang ijazah sarjana, beliau telah melanjutkan pelajaran di University of Bath, United Kingdom dan telah berjaya memperoleh PhD dalam bidang patologi tumbuhan. Kini, beliau merupakan seorang pensyarah senior di Jabatan Perlindungan Tumbuhan Universiti Putra Malaysia di Fakulti Pertanian. Dan pada hari ini, beliau akan berkongsi tentang kenali dan rawat penyakit cara sihat. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, dipersilakan Dr. Muhammad Aswad. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para hadirin yang hadir. Eh. Uh, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan uh, terima kasih eh, kepada pengurusi majlis uh, ah, ni, Tok Mata uh, dengan apa introduction tadi, background. Oh, mungkin pagi tak sarapan lagi tersasul. Eh. Dan saya nak ucapkan juga selamat uh, hari raya. Eh. Selamat hari raya. Tak habis lagi saya rasa. Okey, selamat hari raya hujung-hujung ni kepada semua lah yang hadir pada uh, pagi ni. Uh, dan hujung minggu ni banyak open house kan. Jadi sebelum kita pergi open house, uh, kita pergi tengok apa, dengar lu pasal kenali penyakit. Alright. Uh, untuk topik pada pagi ini, eh, uh, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan eh, berkaitan dengan uh, kenali penyakit tanaman. Okey, apa uh, macam mana uh, nak tahu pokok tu sakit apa okay? macam mana nak diagnose pokok tu dan saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan uh, untuk uh, apa langkah-langkah yang perlu dibuat supaya selepas habis dia tamat saja apa ni presentation pada pagi ini insyaallah tuan-tuan akan dapat uh, tahu cara eh serba sedikit macam mana nak mengenal pasti masalah pada pokok tu dan cara untuk merawatnya okey so base, uh, saya punya topik pada pagi ini saya akan sentuh sedikit tentang fisiologi asas tanaman yang ini penting untuk tuan-tuan dan puan-puan uh, tahu sebelum kita uh, masuk ke dalam macam mana cara untuk kita bezakan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit kemudian kita akan masuk tiga simptom dan tanda penyakit yang ini antara perkara yang penting uh, yang yang akan membuatkan tuan-tuan dan puan-puan uh, tahu eh selepas ini bagaimana apa apa uh, pokok tu okey ke tak okey dan apa perlu dibuat. Dan insyaAllah kalau sempat eh, kita akan tengok second part saya, saya akan sentuh sikit kita akan buat latihan sikit macam mana cara nak diagnose penyakit okay, dan berosak dan contoh-contoh penyakit dan juga kawalan penyakit uh, tanaman. Saya pada pagi ini, pada hari ini saya hanya sentuh tentang penyakit tanaman saja. So kenapa dengan pokok ni? So bila kita apa uh, ada pokok, ada tanaman di rumah, tak kira lah eh, kita punya pokok kebun ke, pokok pisang ke, pokok durian ke, uh, pokok kalau di rumah eh, kebun bandar, pokok tanaman hiasan ataupun kita tanam tomato ke sayur-sayuran di depan rumah kita. So ke, kita nak pokok kita sehat. Okay? Tapi walaupun langkah berjaga-jaga kita telah ambil ataupun secara mudahnya kadang-kadang kan, uh, kebiasaannya lah macam kita pergi apa nursery kita beli pokok bunga ke pokok contoh kalau kita pergi Cameron Island kita apa beli pokok apa cactus ke succulent ke kan seronok tengok cantik kan tengok macam senang je jaga banyak pokok dia orang kan oh, ish, macam senang je jaga kan macam senang je ni kan ah, so kita bawa balik bila kita bawa balik seminggu dua minggu okey tapi selepas seminggu ketiga dia mula menunjukkan tanda-tanda yang lain macam okey so kebiasaannya tanda-tanda yang kita nampak tu pokok sakit. Kita nampak macam ish dia jadi macam ni lah. Pokok sehat, elok macam ni dan pokok kita kadang-kadang boleh jadi begini pokok sakit. So jadi kita nak tahulah kebiasaannya apa masalah kita tertanya apa masalah pokok aku ni kan. So adakah pokok ni kena serangan penyakit dan perosak ataupun uh, kerana faktor persekitaran ataupun keadaan tidak kondusif. So bila tuan-tuan tuan-tuan dan puan-puan menghadapi masalah eh pokok eh pokok menghadapi masalah nampak kita panggil pokok sakit lah ada dua perkara yang tuan-tuan dan puan-puan perlu kena pasti okey okey pertama uh, kita kena tahu kita kena kena pasti sama ada pokok tu penyakit tu disebabkan oleh uh, pokok yang bermasalah itu eh bermasalah tu adakah dia disebabkan oleh penyakit okey dan rosak ataupun dia disebabkan oleh faktor persekitaran yang tidak kondusif eh faktor persekitaran yang yang keadaan yang tidak elok eh, tidak tidak bagus untuk pokok tu so yang ini kita kena apa bezakan tuan-tuan dan puan-puan kena bezakan dan untuk membezakan ni tuan-tuan kita akan uh, apa uh, pokok bermasalah ni sebenarnya dia stres okay? pokok stres pokok tu menunjukkan stres bukan kita je stres kan bukan manusia je stres pokok pun boleh tunjukkan dia stres so stres inilah yang menunjukkan yang membuat apa yang menunjukkan uh, memberitahu kita dia pokok itu memberitahu kita yang dia stres uh, ada something wrong yang sedang berlaku pada pada aku ni pada pokok ni okey dan kita kena tahu apa kita kena kena pasti apa masalah dia okey jom kita tengok macam mana kita nak kena pasti okey jadi ini ada satu contoh tanaman belaki ini gambar apa terung eh uh, pokok terung uh, ini saya dapatkan daripada pelajar saya yang datang okey membuat memangan uh, Uh, di apa di uh, Felda uh, no, bukan minta maaf di Pahang eh. Uh, dan dia tanam terung uh, dan dia, pokok dia jadi macam ni lah okay, pokok ni. So maksudnya pokok ni ada masalah. Okay, dia ada masalah dekat sini so kita nak kenal pasti apa sebab Alright. So and then kalau yang paling mudah bila kita tahu, bila kita lihat pada buah, pada buah ke, pada bunga ke, okay, dia ada uh, reput macam ni. Dia busuk kan. So bila nampak busuk ni kita tahulah straight ada masalah dan ini busuk biasa kita panggil busuk eh, bahasa yang lebih tepat adalah reput eh. sebenarnya dia reput dia reput lembut eh. bila kita tekan buah tu dia akan apa uh, berair bunyuh ha, kita panggil kan dan busuk so ini pun uh, antara apa simptom-simptom yang uh, boleh dikeluarkan eh, boleh ditunjukkan oleh pokok dia tak semestinya dia tunjuk pada daun dia tak semestinya dia tunjuk pada batang dia tak semestinya dia tunjuk okey pada akar okey pada buah dia akan tunjuk pada buah juga pada bunga okey dan kita dan ini boleh boleh memberi kita hint eh hint tips eh adakah ia disebabkan apa dia bermasalah adakah dia disebabkan oleh penyakit dan perosak ataupun faktor sekitaran yang tak kondusif okey jadi macam ni kita tengok okey ini adalah uh, pokok di inilah saya ambil eh uh, saya tangkap gambar di luar okey kita nak tahu kita tengok pokok ni okay? kita nampak pokok ni kita nampak dia ada masalah kita tahu dia ada masalah Okey, masalah kat sini yang kita nampak yang kita boleh lihat dekat sini adalah di hujung eh daun ni dia nampak ada ada apa discoloration. Okey, discoloration maksudnya dia color apa hijau tu berubah dan dekat hujung saja dia ada apa dia ada browning eh color tu bertukar daripada hijau kepada coklat. Alright, daripada hijau kepada coklat. Dan kemudian kita tengok juga uh, di bahagian apa ada daun yang color dia still remain hijau maksudnya yang di hujung-hujung saja apa di hujung-hujung apa daun tu yang ada tanda-tanda ada simptom eh sorry ada simptom-simptom uh, uh, nekrotik eh kita panggil daun ni mati dah eh dia punya apa sel pada daun tu mati dah eh nekrotik dia, dia punya daun ni mati dia jadi browning so kita tahu ini dia ada adalah uh, dia ada stress kat sini okey Cuma sekarang kita tak dapat nak kenal pasti lagi adakah disebabkan oleh penyakit dan rosak ataupun adakah disebabkan oleh faktor sekitaran yang tak kondusif. So kita tahu, okey, ini mudah kita tengok pokok aku ada masalah. Yang contoh macam ni. Alright. Okey, sebelum kita masuk untuk diagnosis, ada beberapa uh, basic perkara yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu. Eh? Basic asas pokok tanaman. Eh? Fisiologi asas tanaman, tuan-tuan mesti kena tahu kita akan seronok eh bila pokok yang kita tanam uh, mengeluarkan buah hasil macam ni eh pokok cili ni contoh cili Charleston ataupun uh, cili yang popular di Kelantan okay, cili hijau ni eh tu nasi kabu eh so dia punya gemuk eh cili ni hasil dia eh, oh yang ini kita seronok okay. uh, ah, tuan-tuan pun kena faham eh ada fisiologi asas tanaman eh tanaman pokok eh dia ada daun dia ada batang dan dia ada akar saya ulang eh tanaman dia ada daun, dia ada uh, batang dan dia ada akar. Dan peranan daun adalah daun pokok biasanya dia kali hijau. Kenapa kali hijau? Kerana ada klorofil. Okey, klorofil. Dan fungsi klorofil ni ini adalah teknologi yang Tuhan create eh. Uh, yang mana kita belum mampu untuk uh, tiru eh, copy eh. Yang mana teknologi klorofil ni di daun ni dia boleh absorb cahaya matahari dan ditukarkan kepada tenaga eh, kepada uh, ah, energi eh, untuk digunakan oleh uh, pokok. So bayangkan eh, kalau kita dapat apa uh, gunakan eh, teknologi ni pada badan kita kan, cuma badan kita jadi hijau eh, tampal klorofil tu. So at least kalau kita tak apa tak boleh makan kat kedai kita boleh absorb cahaya matahari dapatkan tenaga. Contoh macam tu. Okay. So fungsi daun adalah untuk serap cahaya tukarkan cahaya matahari kepada energi. Okay. Itu yang dipanggil proses fotosintesis. Kemudian air okey diperlukan pada bahagian akar eh. ingat air diperlukan pada bahagian akar nutrien dah diperlukan pada bahagian akar dan macam mana uh, tumbuhan nak bawa eh dia punya air dan nutrien ke seluruh tu, uh, apa ada ah, uh, uh, pokok dan juga uh, macam mana cahaya matahari itu tenaga daripada cahaya matahari untuk dibawa eh, ke seluruh pokok dan dia ada batang dan batang ni dia batang pokok ni dalam ni dia ada uh, structure dipanggil vascular yang mana secara mudahnya eh, boleh tuan-tuan perempuan dia ada highway kat dalam ni lah macam highway highway apa, utara selatan bayangkan macam highway utara selatan daripada selatan naik ke atas ke utara okey dia membawa air dan uh, nutrien ke atas dan uh, daripada utara ke selatan dia membawa energi yang dibuat daripada cahaya matahari ini basic konsep cukup apa uh, fisiologi asas tanaman cukup baja cukup air cukup cahaya matahari cukup insyaallah pokok tuan-tuan dan puan-puan akan dapat hasil begini. Okey. Dan dekat sini saya ada bagi beberapa tips, okay? Ingat eh tuan-tuan dan puan-puan, air diperlukan pada bahagian akar. Jadi maksudnya tak perlu siram, okey, pada bahagian daun tanaman, pokok. Okey. Yang itu kurang tepat, tak tepat sebenarnya eh. Ha, so yang perlu air adalah bahagian akar. Akar akan menyerap air dan nutrien untuk dibawa ke atas. Okey. Jadi sebab tu sistem fertigasi sangat popular okey dan sebab tu lah juga sistem fertigasi dibuat kerana ingat eh sistem fertigasi dia dia dia dia, dia apa bagi nutrien pada akar eh? pada direct daripada substrate okey dan juga jika anda tuan-tuan dan puan punya tanaman eh seperti cili ke terung ke apa janganlah guna overhead sprinkler okey janganlah guna overhead sprinkler kerana itu akan attract penyakit dan rosak. Okey, itu akan attract ya penyakit dan rosak tanaman. Alhamdulillah insya saya harap untuk anak perempuan dapat eh ini uh, apa fungsi asal fisiologi asal tanaman sebelum bab ini sangat penting sebelum kita diagnose pokok. okay? Alright. So jadi macam mana masalah boleh berlaku Okay, Masalah penyakit tanaman ya, masalah boleh berlaku uh, ada dua sebab. Kerana uh, mikroorganisma dan serangga perosak dan kedua kerana faktor persekitaran yang tak kondusif. Kerana apa? Kerana pokok tak dapat cahaya matahari yang cukup, air pun tak cukup, nutrien tak cukup. Maksudnya ada gangguan. Okey, bila ada gangguan pada cahaya matahari yang apa dapat diserap ah, dan juga ditukarkan kepada tenaga dan air yang diserap ada gangguan, nutrien yang diserap ada gangguan yang ini akan mengakibatkan pokok tu sakit. Dan bila pokok sakit bermasalah, pokok akan menunjukkan simptom. Okey, ini berbeza sedikit dengan kita manusia. Bila kita sakit, kita jumpa doktor, doktor akan tanya, Cik, Puan, Puan, sakit apa? Okey? Ha, kadang-kadang kita confuse kita pun tak, tak waktu kita jumpa doktor kan, nak tanya dia kan, dia tanya kita balik. Sama jugalah sebenarnya apa yang doktor tu buat, dia nak tahu simptom apa, gejala apa yang berlaku. Simptom tu gejala ya. Eh? Okey. So jika pokok ni, pokok tak boleh bercakap. Jadi kalau pokok bercakap, saya lagi dulu lah. Kan? Bila kita tanya pokok, pokok sebagai apa kan? Dia cakap bagi kita, kita lagi dulu. Ah, tapi pokok tak boleh bercakap. So kita dia kita boleh tengok saja, kita boleh lihat simptom yang dia keluarkan. Okay, gejala yang dia keluarkan. Gejala yang dia keluarkan itu sangat penting. Eh? Alright. So saya akan sentuh bagi sedikit uh, faktor eh, uh, mikroorganisma. Contoh mikroorganisma ini saya sentuh sikit. Ini contoh kulat. Eh, kulat antara mikroorganisma yang boleh menyerang uh, tanaman kita and then bakteria ini contoh bakteria yang boleh menyerang apa agen penyakit yang boleh menyerang uh, tanaman kita penyakit jangkit ya eh. dan juga virus pun sama akhirnya uh, menyerang apa tanaman kita Okay, ini sangat uh, virus sangat popular eh uh, pada pokok cili eh uh, dia sangat senang untuk kena mozaik apa uh, virus ni eh. dan juga okay, saya dah bagi tahu agen ni kita nak tengok eh macam mana kita nak bezakan eh antara pokok kita ini ada perkara pertama yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat bila nampak pokok bermasalah kena tengok adakah dia disebabkan kena kena pasti adakah dia disebabkan oleh penyakit berjangkit ataupun keadaan uh, penyakit tak berjangkit iaitu faktor persekitaran tak kondusif. Okey. Penyakit berjangkit dia disebabkan oleh mikroorganisma yang saya tunjuk tadi. Seperti kulat, bakteria, virus. Okey, even perosak pun sama. Saya tak sentuh perosak pada pagi ni eh. Dan macam mana kita nak bezakan dia? Senang. Penyakit berjangkit dia tuan-tuan akan nampak kalau tuan-tuan ada plot tanaman yang besar eh, mudah lagi nak nampak ada contoh tuan-tuan tanam pokok cili ataupun pokok tomato kan? saya guna contoh di sini pokok tomato so pokok tomato kat sini dia ada apa dia ada apa satu jenis tanaman eh satu jenis pokok pokok berjangkit uh, pokok yang kena penyakit yang berjangkit dia akan kena pada satu pokok dahulu kemudian dia akan merebak kepada pokok yang lain okey dia berjangkit penyakit yang disebabkan oleh kulat, bakteria, virus dan serangga perosak. Dia akan berjangkit dia akan kena pada satu pokok dahulu. Okey. Kemudian dia akan merebak kepada pokok yang lain. Dia berjangkit pada satu, satu, satu. Macam virus kan. Contoh COVID-19. Dia kena pada satu orang dahulu. Kemudian dia berjangkit, berjangkit, berjangkit. Itu penyakit berjangkit. Penyakit tak berjangkit adalah disebabkan oleh faktor kesekitaran yang tak kondusif. Environmental factor. Macam tanah tak subur, kemarau, ribut, kurang baja, kelembapan kurang, kurang cahaya, suhu melampau. Ya ini macam mana nak kenal parti senang. Kalau tuan-tuan ada 100, 200 pokok, ada 10 pokok dekat rumah, 10 10 pokok akan tunjuk tanda gejala yang sama. 10 10 pokok, 100 100 pokok akan tunjuk gejala yang sama. Kalau gejala kemarau panas yang melampau, dia akan wilting, dia akan layu, semua pokok akan layu. Ini uh, cara untuk kena pasti. Okay, Kalau dia disebabkan oleh penyakit berjangkit, dia akan pergi pada satu pokok jangkitan penyakit itu akan pergi pada satu pokok dahulu, satu pokok, satu pokok. Contoh ada 100 pokok, maybe dua pokok pertama akan kena dahulu, yang lain masih sihat. Okay, Tetapi kalau disebabkan oleh faktor persekitaran tak kondusif, dia akan sebat semua. Semua pokok akan kena. seratus, seratus pokok kena banjir contoh banjir semua pokok akan kena tak adalah pula kan ada apa ah, dua tiga yang kena kan yang lain tak kena kan banjir contoh banjir kemarau kan tak logik okey dia akan kena semua alright suhu melampau baja tak bagi air pun tak siram semua pokok akan tunjuk benda yang sama yang ini maksudnya dia penyakit tak berjangkit kerana faktor persekitaran yang tak kondusif alright penyakit faktor persekitaran tak kondusif ni mudah sebenarnya untuk tangani okey uh, ah, untuk kita selesaikan Uh, untuk kita baik pulih uh, pokok tu Uh, berbanding dengan uh, masalah eh, penyakit yang disebabkan oleh uh, kulat, bakteria dan virus. Eh. Alright. Contoh saya bagi contoh. Ini adalah uh, tanaman jagung. Eh. So kat sini kita nampak simptom eh, daun kekuningan pada kesemua tanaman yang ada. So maksudnya apa? Kita boleh apa? Uh, 60% dia cakap ini disebabkan faktor persekitaran tak kondusif. Selepas kita dapat tahu benda tu, barulah kita tengok eh, secara lebih detail apa sebab dia. Okey dekat sini boleh kita nampak kalau saya kupaskan sedikit eh dekat sini boleh kita nampak daun dia kan ada kekuningan. Dan di mana kekuningan tu bermula? Kekuningan tu berlaku dekat bahagian hujung. Tetapi di bawah-bawah ni masih still hijau. So sebab apa? Okey sebab apa? Eh sebab kurang nutrien. Okey kita kurang nutrien dekat sini. Alright. So ini pertama kita dah kenal pasti dia bukan disebabkan penyakit berjangkit dia disebabkan masalah faktor persekitaran. Okey, kedua kita nak kasi sebab apa? Kemarau ke apa kan? Tak siram ke? Kan? Lepas tu kita tengok, saya boleh tengok simptom gejala yang keluar. Okay, daripada gejala tu saya boleh nampak ini ada sebabkan baju tak cukup. Eh, baja tak cukup. So dekat uh, apa uh, internet eh maklumat di internet banyak tuan-tuan puan boleh gunakan. Okay, contoh eh macam kenapa uh, apa sebab dia kemungkinan besar dekat situ uh, ah, potassium dia tak cukup. Potassium dia tak cukup. Dia yellowing eh pada tips eh tetapi dekat bahagian apa daun yang sama pada bahagian bawah still okay. Hmm? Still okay hijauan. Uh, dan tanda dia so bila jadi macam ini eh kita dah tahu dah. Dia akan bagi impact kepada kita punya pokok ni. Pertama hijau tu ingat tuan-tuan eh ingat hijau itu adalah chlorophyll okay sangat penting untuk menyerap tenaga uh, cahaya matahari. So kalau dia dah jadi kekuningan dan kalau nampak uh, apa dia jadi coklat, maksudnya daun bahagian itu sudah mati, completely mati. Okay, yang coklat tu. So yang hijau tu masih survive, okay, try untuk survive tetapi dia punya apa kekuatan dia, dia bukan maksimum dah daun tu untuk uh, apa dapatkan tenaga mata, uh, cahaya matahari. So kita boleh kalau tak ditangani hasil akan berkurang. Yeah, kalau kita tak tangani, hasil akan berkurang kerana ingat semula apa yang saya cakap, basic fisiologi pokok, perlu cahaya matahari yang cukup, perlu air yang cukup, perlu nutrien yang cukup. Ada gangguan pada tiga komponen ini, kita akan, uh, pokok akan bermasalah dan juga akan impact hasil kita. Okay, uh, ah, sedikit saya nak tentu tentang uh, bila tuan-tuan perempuan beli baja kan, dia ada tulis kan, NPK kan, 15, 15, 15, 20, 20, 20 kan, apa sebenarnya nombor tu kan, apa sebenarnya. So nitrogen diperlukan, ingat mudah saja nitrogen up diperlukan untuk daun. Okay, nitrogen diperlukan up eh, untuk uh, uh, daun. Eh. So phosphorus diperlukan uh, down, okay, dia pergi down. Okay, untuk uh, akar, okay, dan juga untuk uh, produce uh, pucuk, eh, pucuk, bantu pucuk. Um, pucuk punya development eh. dan juga potassium eh, dia memerlukan dia keseluruhan Okay dia keseluruhan pokok tu dia apa memberi inilah dia punya unsur ni uh, ke, untuk keseluruhan pokok tu. Jadi sebab tu kebiasaannya kalau tak tahu nak beli baju apa just ambil saja NPK dia ada tulis nombor 15 15 15 so semua apa dia apa, complete set. Okay, ada nanti yang contoh kalau tuan-tuan pergi tengok ada baju bunga lah baju apa kan so biasanya tu kebiasaannya dia akan tambahkan uh, dia akan naikkan sikit unsur fosforus unsur potassium okey dan dia akan kurangkan unsur nitrogen sebab dia nak menggalakkan eh ah, pucuk eh produksi pucuk dan juga apa pendumbungan dan plus dia akan letak sedikit hormon okay, untuk menggalakkan uh, apa flowering bunga dan juga uh, buah. Okay, So, jadi kita dah tahu dekat sini ingat eh saya nak sentuh sedikit Uh, gejala yang gejala yang ditunjukkan oleh pokok sangat penting. Saya daripada satu gambar ni saya boleh explain macam-macam. Okey, So di sebelah kiri ni adalah pokok yang sehat. di sebelah kanan ni adalah gambar derajat pokok yang ada masalah. Okey, ingat tuan-tuan eh. Kalau ada masalah pada akar, contoh akar reput, apa yang akan berlaku pada pokok? Pokok akan menunjukkan tanda layu. Okey, pokok akan menunjukkan tanda layu. Okey, dan juga pokok kadang kala dia akan menunjukkan kebantut-bantut sebab air dan nutrien dia tak cukup dan hasil akan berkurang. Okey, bunga nak yang keluar flowering pun tak tak cukup, tak cantik dan juga apa buah apa tak lagi kan dia memang sikit. Kedua kita nampak dekat sini kalau uh, ada reput pada bahagian batang. Tuan-tuan dan puan direct di perlu tahu kena ingat apa yang saya cakap. Batang diperlukan untuk dia bawa eh, dia panggil macam highway. So bila ada gangguan di highway tu ada accident ke apa dia akan contohlah dekat highway kan dia akan jadi jam. Sama juga bila ada reput eh, ada reput batang patah ke, terkoyak ke apa ke. So dia akan ada gangguan okay, pergerakan nutrien dan air dan juga apa uh, energi tadi bawah. So ini akan menyebabkan pokok mengalami masalah. Daun layu eh. Daun layu eh. Daun layu kita boleh tahu kita dia, kalau tuan tak nampak saja daun layu pada pokok tuan-tuan eh tak salah pokok buah ke pokok hiasan ke kan pokok so daun layu ni menandakan dia ada something wrong yang berlaku pada akar okey dan dan apa ada gangguan pada akar ada gangguan pada bahagian batang daun tu dia punya pergerakan air itu sebab ni sebab kerap uh, daun menguncup layu salah satu gejala yang mana tumbuhan ini dia react eh bila dia nak apa dia dia nak elakkan dia hilang air yang sangat banyak dia akan menguncup tapi bila terlalu banyak lama dia akan lama kelamaan dia akan mati dia akan wilting mati terus Okey, itu dia punya ni. Dan boleh nampak juga pada buah, okey, dan boleh nampak pada bahagian batang dahan eh, dia punya uh, gejala-gejala eh, pokoknya. So, ni dah. So, jadi kita dah tahu ya ini uh, okey, basically kita tengok sikit eh. Kalau kita buat exercise sikit lah. Dekat sini kita tahu, bila kita nampak je pokok macam ni kan, bila kita nampak uh, apa buah eh. Kalau buah tu macam saya cakap, kita tengok buah kita nak tahu adakah dia sebab oleh penyakit berjangkit ataupun patut bersekitaran. lah kalau buah tu eh hanya ada bahagian ini saja yang kena tapi bahagian-bahagian lain buah lain elok itu kita boleh kita boleh uh, agak apa yang ini adalah disebabkan oleh uh, penyakit-penyakit. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok daripada gambar raja ni. Kita tengok daripada gambar ni kita nampak eh dia punya apa yang brown ni nampak macam sekata eh kita nampaklah keseluruhan pokok ni macam ada eh ada lah dekat bahagian ni pun ada sikit, sini pun ada sikit, sini ada, sini ada. Kita nampak dia sekata je. So kita boleh kena pasti ini adalah keadaan tak kondusif kan pada ni. Dan kebiasaannya tuan-tuan dan puan-puan, kebiasaannya kalau nampak eh ada ada apa bening eh, ada apa gejala macam ni dekat hujung-hujung ini stres pokok stres kerana faktor persekitaran okey eh, sama ada terlalu panas air tak cukup okey uh, ataupun apa pasu ah, kalau pakai kontena pasu uh, pasu tu uh, dah kecil pasu tu terlalu kecil dia tak boleh pergi dan dia menunjukkan uh, apa gejala macam nilah kalau dekat luar ni panas lah. kalau ini dekat semak ni uh, panas uh, dan juga kalau dekat luar tanaman yang you, tuan puan tanam di apa uh, luar uh, dia mungkin uh, struktur tanah tu uh, yang compact okey dia tak boleh nak bergerak okey so jadi dia menunjukkan tanda gejala apa di hujung daun tu ada gejala macam ni Okey. Ha, ini pun sama juga kita tengok eh macam ni kita nak diagnose tuan-tuan tengok eh dekat daun bawah ni elok bawah ni nampak apa ada few daun elok lagi so kita nampak dia ada patches patches lah ha, so patches eh so kita nampak ni uh, kita boleh kena pasti dia disebabkan oleh uh, apa penyakit lah kita boleh disebabkan penyakit sebab apa uh, ada tempat yang okey lagi ada tempat yang tak okey alright yang ini direct lah kita kena pasti dia disebabkan oleh penyakit ha? dan ini pun kita boleh nampak penyakit apa penyakit kulat. Kulat eh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak eh, ah, apa ada bulu-bulu macam ni eh, dia biasanya ini penyakit kulat. Eh, kalau bakteria virus kita tak boleh nampak eh, dia tak keluarkan eh. tapi kalau kulat boleh nampak. Dan ini adalah contoh yang terbaik yang mana yang ini okey, buah ni still okey, buah bawah ni still okey, yang ini kena penyakit. Ini penyakit berjangkit. So kalau tak dibuang akan berjangkit pada buah-buah yang lain. So macam mana nak buat? Kena buang, potong benda ni dan buang dalam plastik uh, apa ataupun bakar uh, jangan letak dalam uh, apa kawasan tanaman sebab dia akan berjangkit kalau di kalau ditepuk eh, buah yang ada apa yang uh, kalau uh, putih ni dia ada macam powder eh. so powder tu adalah spora pula tu yang mana dia boleh mengakibatkan jangkitan eh, seterusnya Okay, so kita tengok eh, nak tengok simptom-simptom yang biasa berlaku. Saya sentuh sedikit dan kemudian kita akan pergi tengok uh, penyakit lah eh, masa mencemburui kita. Alright, so ini antara simptom yang biasa, chlorosis. Chlorosis ni daun tu dia start apa uh, daripada hijau dia start tukar eh uh, hijau uh, muda. So ini tanda-tanda uh, apa ni klorofil tu mati dah. Eh dia start slowly nak mati. So kena ambil tindakan yang cepat untuk apa untuk apa membaik pulih eh pokok ni lah eh cepat. Alright. So uh, ini ada simptom yang biasa kena pada pokok uh, tanaman seperti uh, tomato, okey, Ah, dan juga uh, ah, terung okey yang dinamakan hawa eh. penyakit ni dinamakan hawa hawa hawa penyakit late blight dan dia akan berlaku pada hujung-hujung tanaman tu eh bila nak harvest tu bila bunga keluar dan buah dah ada okey dan uh, apa towards the end tu dia akan keluar apa akan kena penyakit ni okey penyakit ni Uh, dinamakan hawa. Eh. Hawa dia punya kesan, dia punya gejala dia nampak macam kesan terbakar pada daun. Kadang-kadang orang panggil ni reput coklat. Dia nampak macam reput coklat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak benda ni. Okay. Dan uh, sebelah apa biasa kalau tomat, apa, tomato ataupun terung tu ada dua cabang eh, dia punya ni. Satu belah tu dia layu. Sebelah ni okay. Ah, so itu tanda lah. Memang tanda bila tengok dekat bahagian apa batang dia, dahan dia ada gejala macam kesan terbakar dan coklat apa reput. Uh, uh, dan even kalau nampak dekat daun tu ini ya awak So ini adalah penyakit berjangkit yang sangat berbahaya okay? dan dia akan wipe tuan-tuan dan perempuan punya uh, tanaman eh? dengan cepat. Okay? So jadi perlu apa intervention yang sangat cepat kalau nampak gejala ni kena segera untuk buang. Okay? Cuma masalahnya Uh, penyakit ini dia berlaku uh, pada hujung-hujung tanaman dan dia memang dah ada dekat dalam substrate uh, yang tuan-tuan bapak kata. So, apa cara nak buat lah tuan-tuan dan puan terpaksa eh memang kena buang substrate yang tuan-tuan guna tak boleh recycle recycle substrate tu. Okay, ini simptom reput. Okay, reput pun boleh berlaku pada tanaman kita. So kalau reput berlaku, dia akan apa? Uh, bila ada reput, kita tak boleh nak ubat. Okay, tak ada ubat. Kita cuma hanya boleh melanjutkan apa usia pokok tu saja. Kita cuba untuk lanjutkan dan dia punya hasil akan berkurangan. Eh. Hasil berkurangan, daun dia pun apa akan uh, ada tanda-tanda kelayuan sikit sebab dia punya laluan apa air dan nutrien tu dah terganggu. Alright, ini kanker sama juga bila tuan-tuan nampak benda ni dia akan ada gangguan lah pada simta apa gejala macam ni dia akan ada gangguan pada ni lah pada apa laluan uh, tumbuhan tu untuk bawa air dan nutrien dan juga bawa energi ke bawah. Okay, ini selain daripada itu ini adalah simptom-simptom yang um, saya akan apa saya biasa kita biasa nampak eh tuan-tuan nampak. Okay, yang ini adalah gal dan macam ketumbuhan ah ha, kan, tumbuhan pada pokok itu, Yang ini dia akan apa uh, fungus eh, ataupun uh, bakteria dia akan ganggu eh dia punya apa tumbesaran pokok yang mana dia akan hijack pokok itu punya uh, tum, apa grow tumbesaran dia akan hijack hormon pokok itu untuk diri dia dan dia akan gemukkan bahagian pokok yang dia, apa yang uh, penyakit itu. Okay, sama juga yang ini kita panggil gal yang ini tuan-tuan mungkin biasa nampak di pokok-pokok mangga kot. Daun tu yang ini disebabkan oleh prosak eh, dan dia akan buatkan nampak macam ada ketuat eh, ha, ha, dekat ha, bahagian daun tu. Eh, bahagian daun tu. Alright, so gejala yang biasa berlaku pada uh, sayur-sayuran eh, sayur-sayuran ataupun pokok hiasan adalah gejala pada daun. Okay, pada daun. Sama ada kita panggil dia uh, leaf spot, uh, kita panggil dia lesion eh. Uh, lesion tu maksudnya ada luka eh, luka Ah, dekat uh, bahagian yang daun tu color coklat okey coklat dan dia akan merebak lah uh, so kita panggil lesion yang tu eh. so ini adalah common symptom yang biasa berlaku pada uh, pokok hiasan dan juga pokok sayur-sayuran eh. sebab sayur-sayuran dan hiasan ni dia kita banyak main dengan daun kan uh, dan sayuran memang daun lah so kita sangat apa uh, jadi kat situ dia punya gejala-gejala yang banyak berlaku alright Uh, yang ini adalah simptom mozaik. Okay, simptom mozaik ni Ah, dia adalah dia dia seperti dia sclerosis tetapi dia ada pattern seperti mozaik yang mana dia punya urat daun tu still nampak dia punya hijau tu tapi dia tinggalkan patches mozaik tu. Ya ini biasa berlaku pada tanaman cili, eh, pada tanaman cili. Pada tanaman cili yang mana dia disebabkan oleh uh, uh, virus eh. Dia disebabkan oleh virus. Dan virus tak ada ubat. Virus tiada racun ataupun ubat yang boleh ubati. So kalau berlaku je benda ni, kalau nampak je eh, ada simptom mozaik pada cili dan dia akan diikuti dengan daun tu menggulung, uh, menggulung mengker, uh, ber, apa, kerinting, okay? And then uh, pokok tu boleh akan jadi hidup sudah mati tak mau. Dan bila nampak ada simptom, okay, mozaik ni, ke- kebiasaannya 60% daripada pokok tu sebenarnya dah kena infection dari apa, virus tu. Alright? So kena buang. Kena buang. Alright. So ini simptom yang biasa, layu kan. Simptom layu dia boleh disebabkan oleh kita tak siram pokok lah. Eh? Kita tak siram pokok, kemarau ke kan, tak cukup air. Okay? Dan juga dia boleh juga disebabkan oleh penyakit-penyakit ah, uh, seperti bakteria dan juga kulit. Okay, so kat sini kita tahulah kalau kita nampak ni maksudnya akar. Kalau penyakit berjangkit tu kan, dia ada masalah dengan akar. Jadi akar dia ada problem so kita nak tahu adakah disebabkan air tak cukup ataupun kemarau ke apa ke ataupun uh, kita kena tanya eh, saya biasanya kalau tuan-tuan dan puan-puan uh, apa ada masalah dia jumpa saya saya akan tanya uh, background tu macam mana cara siraman uh, jaga tidak apa sebab ini basic information yang saya perlukan supaya kita boleh dapat buat diagnosis yang tepat okey uh, ini report tadi saya apa hanya contoh seterusnya alright so ada beberapa checklist yang tuan-tuan dah tahu pertama eh lakukan pemeriksaan yang kerap pada pokok apa tanaman tuan-tuan dan puan-puan mesti kena buat dan untuk kena pasti punca masalah tuan-tuan kena bezakan dahulu eh berdasarkan simptom yang berlaku tu adakah dia disebabkan oleh penyakit jangkit ataupun dia disebabkan oleh keadaan persekitaran yang tidak kondusif. Alright. So jadi dapat bezakan ni dahulu berdasarkan gejala-gejala yang berlaku kemudian barulah kita dapat membuat tindakan segera untuk pengawalan. Eh, tindakan segera untuk pengawalan. Ini very important. Eh, very important. Alright. Ya, yeah, contoh-contoh saya takkan go through, saya akan skip ni. Okay, uh, saya akan skip sebab ini semua kita dah ni uh, sentuh sikit. Oh, yang ini saya akan sentuh sedikit lah. Saya akan tunjuk biasa berlaku kalau teraman cili anthracnose. Ha? Anthracnose ni disebabkan kulat. Simptom dia apa? Dia akan ada patches, ha? uh, color hitam-hitam macam ni. Okey, dan apa yang boleh buat boleh sembuh dengan racun organik ataupun racun kulat lah. Eh? Seperti mencozep untuk uh, apa? Uh, ni lah, pulih. Uh, apa ni? Untuk uh, menghapuskan eh, uh, kulat ni. Ah, yang ini adalah uh, varian mosaic. Lah saya nak tunjuk. Eh, ini contoh yang saya cakap tu, pokok tu macam mana kamu, uh, nak diagnose pokok kamu kena eh kalau cili eh. Senang saja. Bahagian kalau kena eh bahagian pucuk virus punya infection ni bahagian pucuk uh, bila dia masuk pada pokok tu dia akan terus pergi ke dia akan attack terus pada bahagian pucuk. Okey, dia akan attack terus pada bahagian pucuk dan dia akan menyebabkan ini akan menyebabkan dia akan ganggu eh tumbuh sarang pokok tu dan pokok simptom yang biasa nampak pokok daun akan uh, rekod pokok akan bantu, klorosis mozaik pada daun dan lama kelamaan seluruh pokok akan bantu, okey dan racun virus tak ada macam mana nak kawal dia senang saja tuan-tuan dan puan kena kawal serangga yang membawa virus serangga yang membawa virus okey jadi bila serangga ada dekat sini boleh tengok eh kalau ada putih-putih bawah tu kan eh? uh, fly ke apa ke kan ke bawah tu bawah daun tu tengok eh tengok selak sikit bawah daun tu ya, kalau ada uh, kena hati-hati kemungkinan 50% eh virus dah telah ada dalam pokok tuan-tuan dan puan-puan hati-hati so apa yang berlaku dekat sini saranan saya kalau dah jadi macam ni pokok tuan-tuan okey memang kena buang lah sebenarnya memang kena buang dan substrate pun uh, tuan-tuan kena buang sebab apa bila tuan-tuan buang apa pokok tu kita takut-takut tertinggal akar-akar yang lama di bawah dan bila you tanam semula pokok penyakit atau menyebabkan jangkitan yang sama. Alright. Alright, so ini adalah ni. Saya akan sentuh uh, seterusnya tentang sekejap ya. Oh, kita akan masuk sedikit tentang apa penyakit uh, macam mana cara nak kawal. Oh, ya, pengurusi, tak maaf ya. Pemata, Ah uh, pemata. Boleh masuk pemata? Slide saya ni ada masalah sedikit. Sekejap saya nak semak sedikit. Hello, ya doktor. Maaf ya. dah terlambat. Ha? Uh, ya. Yeah? Saya sekejap eh. Slide saya ada masalah sedikit ni. Sekejap. Tak apa doktor, take time doktor. Ya, ya. uh, apa ni stop sharing yang ni yang slide ni dia dia dia tamat dekat sini sepatutnya ada lagi kat belakang kejap okey masih ya yeah. Hadirin sekalian minta maaf ya kita ada isu teknikal sekejap. Diharapkan semua boleh sabar ya kita tengah baiki sedikit. Hmm, ya, ya. Alright. Okay doktor. Boleh tak? dia punya slide ni kan dia sampai apa tu 38 di stream ya. Saya dah saya uploadkan sekali lagi. Saya remove from studio eh yang first ni kejap eh. Nanti kita check yeah. dulu. berapa dah tak boleh lah. Sampai 38 saja. Kan. Ya. Entah. mungkin doktor kalau ada sedikit lagi penambahan doktor mungkin boleh tambah secara kasar maksudnya tanpa ah, ya, tambah test kit ya, mungkin. Ya. Ah. ah. Ya. Oh insya-Allah yang ini kena. Ya. Okey, uh, untuk apa ni? Uh, saya tambah sedikit lah. Uh, dia punya ni dah ada ke? Dia punya apa? Slide ni still nampak eh? Hmm, tak nampak doktor. Saya nampak. Saya dah doktor saja. Oh ya ke? Hmm, betul-betul. Ini boleh nampak ah? Ha? Maaf nanti kita orang tak nampak lagi. Tak ada apa-apa pun. Ah, okay. Oh, dah nampak doktor. Okay. Alright. So saya tak tahu ada ada technical issue lah dekat sini. So okay. Basically eh, yang ini uh, sebab slide, slide saya seterusnya adalah berkaitan dengan apa ni uh, langkah-langkah macam mana kita nak kawal. Okay, nak kawal penyakit ni lah. Tapi saya sentuh sedikit lah eh, macam mana apa secara kasar je lah uh, macam mana kita nak apa kawal ya. pertama kan dekat apa pertama tuan-tuan eh. untuk kawalan eh kawalan apa yang kawalan uh, kaedah kawalan penyakit dan perosak yang boleh dibuat pertama paling penting adalah pencegahan eh pencegahan sama ada menggunakan kawalan uh, pencegahan pada penting penyediaan tapak tanaman dan juga penjagaan tanaman sangat-sangat penting dan juga kan uh, dari segi merumpai eh merumpai kalau tuan-tuan ada tanaman tu merumpai itu sangat penting Okey, maksudnya tuan-tuan kena keluarkan rumpa-rumpa yang ada untuk ni lah, untuk menjaga apa uh, tanaman uh, tuan-tuan dan puan-puan. Lah. okey, kemudian eh, uh, kemudian kita akan ada tuan-tuan boleh buat macam mana nak cara kawal eh, serangga perosak boleh menggunakan netting eh, boleh menggunakan uh, netting uh, untuk mengawal serangga perosak yang mana eh, kenapa uh, netting diperlukan eh. ini kalau uh, tanaman tuan-tuan uh, mempunyai uh, commercial lah maksudnya besar eh, supaya uh, kita dapat uh, kawal lah, limit kan pergerakan apa ni serangga perosak tu supaya dia tidak apa membawa virus eh menjadi vektor membawa virus kepada uh, tanaman kita eh membawa virus kepada tanaman kita kemudian eh kita akan ada juga uh, apa kita boleh guna eh serangga juga ni kita boleh gunakan yellow sticky trap eh sebagai perangkap lah kita boleh perangkap serangga-serangga ni supaya dia akan maintain eh uh, supaya dia tidak masuk dan menyerang kawasan ni dan kena ingat sekali lagi apa serangga ni boleh menjadi vektor eh, kepada penyakit berjangkit. Kedua, antara perkara yang boleh dibuat, tuan-tuan buat adalah uh, menanam pokok pagar. Eh. Pokok pagar ni yang biasa kita boleh yang mudah eh, sebenarnya pokok bayam Brazil tu. Ya, yang mana kita guna pokok pagar ni untuk kita attract Okay, untuk, untuk kita attract uh, ni lah kita attract uh, apa ni uh, serang, apa serangga ataupun penyakit yang mana dia akan uh, kita macam bagi buffet lah kepada apa ah, uh, <laughs> mikroorganism tu dan juga serangga prosak supaya jemputlah makan bayam brazil kita jangan makan kita punya tanaman cili tanaman cili ataupun tanaman tanaman uh, seperti terung ke apa kan tu contohnya Okay, dan antara perkara yang tuan-tuan perlu ada eh, dalam uh, tuan-tuan punya kawasan pertanian ataupun kalau buat kat rumah, eh, klorok, eh, klorok boleh digunakan sebagai disinfectant uh, peralatan pertanian kita. Okay, klorok boleh digunakan uh, okay, sebagai disinfectant ah, barang-barang uh, uh, pertanian kita. Okay? So itu antara perkara yang tuan-tuan boleh buat dan juga saya akan kongsikan sikit uh, kalau apa uh, antara organik uh, cara organik untuk kita kawal eh, penyakit-penyakit uh, rosak dan lain kawalan kalau menggunakan organik dia lebih kepada pencegahan. Maksudnya sebelum kena penyakit dan perosak tu kita boleh menggunakan uh, organik uh, plant material lah Contoh yang popular sekarang minyak neem. Okey, organic neem, neem extract. Dia boleh kawal penyakit kulat dan juga okey serangga. Alright, so ini untuk pencegahan. Boleh tak kita buat sendiri di rumah? Boleh. Okey, uh, neem kalau ada pokok neem. Cuma kadar keberkesanan dia tu dia kena ketahanan tu. Kalau dekat luar dia jual dalam bentuk minyak. Kalau kat rumah kita tak ada lah nak, nak apa formulasi minyak tu kan. Jadi kita guna air. Jadi air ni tuan-tuan kena faham lah bila kita spray apa uh, ah, ekstrak neem dengan menggunakan air itu dia akan ni dia akan apa uh, mudah untuk evaporate bila air panas dan mudah untuk jatuh sebab itulah formulasi ni minyak uh, neem tu dibuat dalam minyak supaya dia senang untuk melekat dan dia akan apa uh, bertahan dengan lebih lama pada pokok. Kemudian juga antara yang popular yang apa orang guna eh, saya nampak sekarang ni cuka kayu. Okey cuka kayu. Ya cuka kayu pun saya ada tengok uh, dia mempunyai dia boleh menggalakkan pencemaran biji benih dan juga menggalakkan tumbuh sarang pokok. Eh, cuma saya belum apa untuk apa scientific evidence tu ah, kita masih kurang lagi tentang perkara ni dan dia tapi dia punya properties properties eh ah, komponen-komponen uh, yang ada dalam satu kayu memang apa nampak dia ada boleh menggalakkan eh, dan dia juga ada menggalakkan pencemaran tumbuh sarang pokok dan juga dia mempunyai anti micro agent meaning that anti micro agent ni dia boleh juga untuk kawal mencegah penyakit okey dan dia boleh juga digunakan sebagai uh, pencegahan racun saraf kerana uh, bau juga tu eh juga cuma kena hati-hati dekat sini eh, tuan-tuan dan puan kadar dan kuantiti larutan tu sangat penting eh sebab dia boleh memberi mudarat eh, kepada tanaman kita kemudian eh kemudian kita juga ada Ah, benda popular eh saya nak sentuh sikit uh, benda popular uh, ah, Ajinomoto mungkin okay, ramai yang tanya bila saya bagi apa talk eh dekat community apa okay, ramai yang tanya tentang Ajinomoto kan betul ke boleh ke saya pakai Ajinomoto kat tanaman saya boleh kan so minta saya saya tak dapat tunjuk slide saya ada buat kupasan sikit eh slide tu maybe sikit boleh share lah eh. okey modo mono so, Ajinomoto ni adalah monosodium glutamate monosodium tu apa sodium tu adalah garam okey glutamate tu apa? Glutamate tu adalah glutamic acid. So bila kita tengok eh glutamic acid. Glutamate ni adalah glutamic acid dan glutamic acid ni adalah acid amino. Okay dan ajinomoto ni dia high in nitrogen. Okay high in nitrogen tetapi kena hati-hati sebab dia juga high in salt content garam. Okay so dia ada dia macam uh, apa uh, serampang dua mata lah. Eh, kalau kita tak hati-hati kita akan mudaratkan pokok kita. Okay kalau kita apa berhati-hati kalau guna kena guna guna pada kadar yang sesuai dan tak boleh eh tuan-tuan saya tak galakkan eh yang ini disembuh kepada daun eh. dia kena bawah eh dekat tanah okay, supaya penyerapan tu lah dan dia akan memberi mudarat kalau terlalu banyak eh dalam mudarat bila terlalu banyak dan apa uh, dia glutamic acid tu mungkin eh, acid amino acid amino ni dia dia dia uh, membantu dalam uh, penting dalam pembentukan eh, building block eh, protein eh. So mungkin dia akan memberi galakan di situ lah. Tetapi kajian tentang ni sangat kurang sebenarnya eh, sangat kurang. Ada adalah beberapa adalah satu paper yang saya jumpa eh daripada apa UiTM eh. dia ada test okey uh, tentang ni dia daripada pokok jagung eh mereka test uh, menggunakan monosodium glutamat. Dan data yang dia tunjukkan tu uh, apa uh, memang ada efek tetapi efek tu uh, memang ada efek uh, pada apa tumbesaran pokok pada pada certain bahagian lah pada certain bahagian. Okey cuma saya nak ingatkan kena hati-hati yang apa Kadang kandungan apa Ajinomoto tu dia punya Kadang kandungan garam tu very high eh, very high dan last sekali uh, saya nak ingatkan eh selain daripada organik uh, ah, apa organik tu secara sehatlah natural plant product tapi kadang-kadang kalau kita apa uh, mempunyai tanaman apa yang banyak lah kan commercial eh large scale punya uh, kita perlukan racun serangga uh, racun sintetik juga okey racun jadi tuan-tuan kena hati-hati bila pakai racun uh, kimia ni Ah, Kebiasaannya tuan-tuan akan pakai racun kimia yang broad spectrum lah. okay? dan dia ada kelas. Kat situ ada kelas, dia ada kelas satu, kelas eh, dua, uh, 2, 3 dan empat. Kalau kelas empat racun kimia tu dia macam apa shelter kat rumah kita kan, uh, spray nyamuk tu. Kemudian dia ada apa kelas tiga, kan. Dia ikut jalur dekat situ, dia ada tengok dan saya sarankan kepada tuan-tuan kalau boleh hanya beli kalau di rumah eh, uh, apa kebun bandar ke apa pakailah racun kelas 3 saja sebab kelas dua ni dia dah jadi bahaya. Okay, dia dah jadi bahaya dan satu dan satu B tolong elakkan. Okay, tolong elakkan. Kelas dua sangat bahaya perlu pakai satu suit yang full sebab dia sangat apa toksik kepada manusia. Okay? Dan apa beza dia, macam mana nak tahu kadang-kadang senang, eh, macam mana nak tahu tengok dia punya jalur dekat bawah racun tu dan juga harga. Harga kelas eh, racun kelas tiga lebih mahal berbanding harga racun kelas dua. Walaupun kadang-kadang, walaupun dia punya active ingredient tu sama. Alright. So itu sahaja daripada saya untuk uh, pagi ini. saya buka pada soalan dan saya akan minta eh uh, saya akan minta kepada penganjur eh. Saya akan share benda ni cuba apa penganjur untuk uh, bertembak eh, nanti. Okay, terima kasih. Mata Okay, terima kasih Dr. Muhammad Aswad di atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Jadi daripada perkongsian yang Dr. bagi ni, saya boleh simpulkanlah bahawa kawalan penyakit ni amatlah penting untuk memastikan tumbesanan pokok kita berada pada tahap optimum dan baik. Jadi hari ini pada hari ini sangat bertuah tau kerana dapat berpeluang untuk menerima perkongsian yang sangat bermanfaat tersebut. Nampaknya doktor, kita ada beberapa soalan di ruangan komen daripada para hadirin. Jadi okay. Dr. Muhammad Aswad, izinkan saya untuk membaca beberapa soalan tersebut. Boleh. Jadi soalan pertama daripada Apple Sin. Macam mana nak hapuskan serangga kalau tak guna racun serangga? Sebab saya ada tanam pokok peria kat rumah halaman. Macam mana doktor? Silakan doktor. Ya. Uh, soalan ni macam mana tadi? Pulang balik. Macam mana nak hapuskan serangga kalau tak guna racun serangga? Sebab saya ada tanam pokok peria dekat halaman rumah. Okey, macam mana nak hapuskan serangga kalau tak nak guna data sahaja. Okey macam okey. Macam mana eh? Satu pencegahan penting. Okey, pertama eh boleh guna uh, boleh guna uh, sticky trap. Eh, sticky trap color kuning. Uh, saya apa dah kongsikan saya punya slide pada penganjur harap boleh tembak eh, daripada bahagian sana uh, untuk saya tunjuk apa sticky trap tu color hijau uh, eh sorry minta maaf color kuning okay, dan ini boleh dibeli di apa kedai pertanian cakap je nak apa uh, sticky trap untuk pertanian okey uh, untuk pokok lah so nanti dia akan tahu apa dia akan tunjuk dan benda ni dia ada dia ada gam dan kita dia ada dia ada gam eh, macam ni eh uh, dia ada dia macam kertas A4 kita boleh gam uh, kita boleh potong dan kita boleh lekat uh, apa kita boleh letak pada pancang kayu dan juga serangga akan attract apa akan tertarik kepada color kuning ini yang pertama yang kedua uh, tuan-tuan boleh gunakan netting okay, netting untuk apa untuk ni lah untuk apa mengelakkan uh, tempat uh, yang tuan-tuan dan puan tanam tu uh, kena serangan. Tapi tapi okey macam saya lah kan macam kita kalau saya di rumah taman ni kan kita tanam sikit je pokok tu kan tak tak berbaloi untuk kita letak netting. Eh tak berbaloi untuk kita letak netting tu. Jadi apa yang saya selalu buat adalah saya akan letak apa yellow sticky thread tu dan juga saya akan letak tanaman uh, pagar, pokok pagar yang saya cakap bayam Brazil. Okey bayam Brazil yang mana? Bayam Brazil ni kita letak keliling eh kita macam jadikan border antara pokok kita yang peria kita tu dengan pokok uh, ni lah supaya dia attract dekat situ dan cara yang ketiga adalah menggunakan uh, organik punya uh, ni apa uh, seperti neem oil uh, cuka uh, cuka kayu okey boleh juga okey uh, untuk uh, kawalan okay, kawalan uh, serangga ni ya. pencegahan sebab serangga ni dia tak suka pada bau nim tu dia ada bagi bau anything yang berbau kuat serangga tidak akan suka okay? cuma cara nak sembuh tu tuan-tuan puan-puan kena apa uh, uh, tahu yang mana serangga dia tidak duduk di atas dia duduk dia, dia dia kebanyakannya dia berlindung di bawah ada yang duduk di atas kebanyakan dia berlindung di bawah so tolong selak bahagian bawah daun tu dan apa apply kat apa uh, organik uh, produk yang kita yang tuan-tuan puan-puan ada Okay, sekarang dah banyak komersial yang dijual. Okay, Mata, ada soalan ni? Eh? Alright, terima kasih Doktor. Jadi kita move to soalan kedua lah Doktor. Jadi daripada daripada Akmal Mokhtar. Salam Doktor. Kenapa buah cili kulai saya bila bertukar merah jadi rosak seperti kering di bahagian hujung-hujung? Macam mana tu Doktor? Macam mana? Okay. Kenapa buah cili kulai saya bila bertukar merah jadi hmm. rosak seperti kering di hujung hujung buah di hujung hujung buah okey Uh, kalau dekat hujung-hujung buah ni ada kesan uh, ni saya nak kena tahu okey uh, Cik Ma eh, uh, apa uh, puan Akma ke uh, yang mana dia di, uh, uh, saya nak tahu semua buah jadi macam tu ke atau ada certain-certain buah okey kalau semua buah berlaku macam tu dia boleh uh, jadi penyakit lah okey boleh jadi penyakit pulak. okey boleh jadi penyakit pulak. Ah, so kalau penyakit kalau apa uh, penyakit kulit tu dia berjangkit maksudnya berjangkit uh, hanya dua pokok start tiga pokok kemudian lima enam tujuh sampai seterusnya kena so itu apa tandanya ada apa ada uh, penyakit penyakit di situ dan perlu apply okey kalau uh, untuk kawal perlu apply uh, racun eh uh, racun nilah sintetik kalau untuk pencegahan dia kena buat sebelum nampak uh, benda tu contoh eh pencegahan kalau guna apa macam organik eh, uh, plant product nampak ada dua apa pokok yang kena kena removekan pokok tu dan juga kita bau apply pada pokok-pokok yang sihat itu supaya dia dapat protect mencegah. Okey. Yang kedua seterusnya. Buah tu okey. Uh, kalau adakah uh, pokok tu uh, substrate yang digunakan tu maksudnya tanaman eh apa dia punya plot tanaman tu pokok tu uh, bekas tanaman tu adakah di recycle recycle tu maksudnya berapa lama pokok tu biasanya kalau kita buat apa uh, commercial lah commercial kita recycle kita punya ni kadang-kadang bila lama recycle dan ada apa uh, patogen kat dalam tu dia akan kena eh, dia akan kena pada ni so antara perkara yang biasa kena pada pokok uh, pada buah uh, cili adalah anthracnose punya penyakit eh, anthracnose punya penyakit dia nampak kehitaman dan mungkin ada kering sikit dekat bahagian ni alright itu ni lah jadi jadi yang itu saya kena tahu kalau tu boleh kalau ni boleh kontak saya lah eh, kalau tunjuk kan sebab kadang-kadang saya kena eh, kita kena tengok gambar uh, baru saya dapat uh, diagnose secara tepat lah apa apa uh, kemungkinan yang berlaku. Okey ada soalan lain? Terima kasih Dr. Soalan ketiga ha. daripada linking. Hmm. Kumbang bapak puncung merebat dengan banyak pokok kapas. Kalau halau, pergi ke pokok saya lain. Macam mana nak hapus doktor? Okey, uh, saya bu- saya bukan pakar sangat tentang kumbang ni eh. Uh, tapi de- dekat sini uh, ini saya saya kena tahu juga ini komersial punya plot ke apa? Kalau komersial punya plot kalau cara nak halau tu memang betul. Yang ini biasa berlaku dengan serangga eh. Bila you apply pada contoh dalam plot tanaman tu ada pokok kapas, lepas tu dia ada pokok sayur. Dan bila kamu apply hanya pada pokok kapas, dia akan pergi ke mana? Pokok sayur. Sebab pokok sayur tu tempat tu tak you tak apply apa-apa. Jadi kalau nak apply something, dia mesti kena apply apa pada the whole plot. Okay, supaya apa dia tak bergerak sebab serangga ni dia dia dia apa dia pandai eh dia dia dia boleh bergerak eh dia bergerak dengan cepat uh, so dia akan merebak untuk ni lah untuk serang macam tu dan perkara pertama yang boleh macam saya cakap serangga ni kalau you buat commercial plot dia kena letak netting ini adalah pagar pertama kita barrier pertama netting Okay, netting adalah barrier pertama uh, supaya untuk apa mengelakkan apa dimasuk eh kan? sebab netting tu uh, dia punya kecil kan so dia tak boleh nak tembus so ini antara benda yang buat dan kena ingat kalau tak ada netting that you apply eh you apply uh, apa uh, you, you halau ke apa ke kan dia akan pergi ke pokok sayuran dan biasanya kita akan minta kita akan kalau pokok-pokok macam ni kita minta lah you buat pagar lah maksudnya pakai apa macam bayam brazil ke apa kan tenera ke apa supaya dia boleh apa boleh block uh, apa kawasan tu daripada dia masuk ke dalam uh, netting sangat penting eh bila apa uh, benda yang uh, macam ni kumbang yang besar okey seterusnya so, Okey. Jadi soalan yang seterusnya daripada sejak eh Doktor. Okey, tak ada masalah. Ya, data kita ada masalah teknikal sekejap. Oh, tak masalah. <laughs> macam saya kan contoh eh saya tu contoh macam saya saya ada pokok hiasan macam succulent dengan cactus okey uh, ah, dan juga ada few dulu saya ada tanam apa sayur-sayuran lah okay, masa PKP tu kat rumah kan kita ni. Jadi apa benda bila kita contoh di kawasan kebun bandar ni kita tanam. Bila kita start tanam kan, bila kita start tanam ataupun kita ada tanaman kita yang kita buat di kawasan yang mana ya, maybe kat taman tu kamu seorang ni buat. Macam saya, saya yang buat. Kan. Jadi apa uh, bila ada je, dia macam senang je. Ingat eh, rosak dan uh, apa penyakit macam mikroorganisma uh, mikroorganisma apa semua tu okay? Ah, itu adalah sumber makanan dia. Okay, itu adalah sumber makanan dia. So bila sumber makanan ni kan, dia bila kita ada dia macam kita buat buffet lah kan, macam buffet kan. Dah makanan ada kat depan mata kan. Siapa tak mau. contoh, <laughs> contoh macam tu lah. Jadi bila apa saya macam sekelen saya apa karakter saya banyak yang saya kena antara benda yang saya kena adalah uh, serangan uh, siput lah, siput babi. Okey? Ya? Siput babi. So siput babi ni kita nak tahu senang jelah. Dia bila siang dia tak ada. Bila siang dia buat apa dia tidur. Ha dia ni. So malam dia buat kerja. Ha, kita pun tak larat lah, jaga malam kan. So, malam kita nak tidur. So jadi uh, apa caranya kan nak buat macam saya kan. Memang kita terpaksa uh, ah, apa pakai fizikal tangan untuk buang. Okay, banyak sangat sebab bila apa banyak sangat pasal apa sebab saya tanam tu dan juga ada apa pokok sayur uh, ada itu ada cili okey dan benda ni dia akan pergi kat tempat kita lah. So apa yang sebab saya buat barrier lah ha, barrier untuk menghalang dia daripada ni. Tapi apa pun kalau apa siput macam sebut babi yang ni memang kita kena buang pegangan kita lah. Eh, dia akan bawa anak-anak dia. Dia cepat dia punya mati, apa dia dia dia, dia membiak dia lebih cepat. Okay, tu. Hmm. Hmm. Jadi Ada soalan yang... mungkin kita, kita boleh pergi ke soalan terakhir? Boleh, boleh, boleh. Terang-terang. Boleh. Soalan terakhir daripada daripada Aina Bella Rain. Okey doktor, nak tanya Hmm. akar pokok cili saya selalu dipenuhi dengan semut. Macam mana hmm. nak kawal? Korek okay. je tanah, banyak semut yang timbul. Macam mana tu doktor? Okey, untuk uh, yang ini saya nak kena tahu, pokok cili ni ditanam dalam polybag ke dekat tanah? Dekat luar tanah lah, itu satu eh. Okey, saya kupas sikit lah. Kalau, kalau semut ni, dia uh, memang itu Uh, macam mana cakap eh? kalau dia tak memberi mudarat kepada pokok tu dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi dia memberi mudarat kepada siapa? Kita. <laughs> Manusia lah kan sebab apa dia dia dia, dia bila banyak dan dia, dia pergi kat kita dia gigit ke apa kan contoh macam tu. Tapi kebiasaannya semua dia tak ada apa dia tak memberi masalah kepada pokok tu. Eh, dan kadang-kadang kan dan kebiasaannya semua ni dia memberi kebaikan sebab apa dia bila dia korek tanah tu dia akan macam tolong kita gemburkan tanah tu lah. Alright, cuma bila kalau keadaan tu terlalu banyak, okay, dia jadi kita tak selesa lah dengan tu lah. So, kalau kalau macam tu, apa yang perlu dia buat sebenarnya, dia itu rumah dia, dia nak panas sebenarnya. Sebab tu dia cari lah. Bagi saya, kalau saya, saya tak ada masalah tentang benda ni lah. Sebab daripada dia masuk dalam rumah kita, baik dia duduk kat pokok kita je lah. Okay, sebab apa? Bila you buang benda tu, dia akan pergi cari kat tempat-tempat apa dia akan bawa benda tu masuk ke dalam rumah kita dan dia akan jadi satu masalah yang besar Ada lah. Dan as long as macam ni saya beritahu eh. As long as benda tu uh, kalau semut kamu nak apa nampak semut kan kalau dia tak memudaratkan pokok tu eh maksudnya pokok tu dia tak tunjukkan apa-apa gejala pun gejala yang tak yang yang yang stress dia tak tunjuk dia dia apa dia apa bantut ke layu ke apa ke akar dia still okey tak ada reput apa meaning that dia tak ada buat apa-apa masalah kepada uh, uh, pokok tersebut. So itu kalau cara nak kawal kan macam mana nak kawal uh, semut ni kan. Kalau menyakitkan mata atau kan, boleh. Cara nak kawal dia senang ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan kan, eh, racun perosak saya cakap tadi kan. Sebab ada saya ada slide yang saya tunjuk tentang racun perosak tu tadi. Dan minta maaf saya tak dapat nak show lah. Kan. So apa racun perosak kalau tuan-tuan even kalau tuan-tuan ada share talk dekat rumah, itulah racun perosak. Sebab itulah apa dia akan tulis dekat dalam iklan. Inilah iklan racun perosak. <laughs> Okey. Jadi it's eh, racun perosak. Okey, jadi boleh tak kita guna dekat tanaman kita? Boleh. Okey. Boleh. Jadi uh, apa ni uh, Inabel, uh, Inabella eh. Bo- macam mana nak kawal? Ambil share talk reset, uh, pemakila ke apa? Uh, tembak kat situ. Tung, eh, tembak kat kawasan tu. InsyaAllah. Okay, eh, insyaAllah uh, semut tu uh, pergilah, mati. okay, berlalu pergi. Uh, so tu dia punya ni. Dan suka saya nak, last sekali eh, saya nak ingatkan pada ha, harap saya menjawab soalan tu dan suka saya nak ingatkan eh pada semua yang apa menonton eh, yang ada yang pada hari ni ingat basic fisiologi tanaman tu sangat penting. Cahaya matahari, air, nutrien. okay. Dan macam mana kita nak tahu pokok kita ni kan salah satu perkara eh macam mana kita nak tahu pokok kita ni tak cukup cahaya. Eh pertama eh ini antara biasalah kalau student datang jumpa saya saya akan tanya benda ni lah. okay eh, student tu bawa doktor saya pergi pengembangan ada ni ada ni okey macam mana you tahu pokok tu tak cukup cahaya. Okay, macam mana kita nak tahu mudah saja. Pertama pokok tu dia akan sama ada dia akan belok ke mana tempat yang ada cahaya dia akan mengiring dia akan pergi ke arah tu dan benda yang paling mudah nak tengok adalah tuan-tuan dan puan tengok pada internode. Internode eh. Internode tu adalah batang. Eh. Batang tu, sorry, ni batang pokok eh. Ada mana batang? Contohlah batang pokok, nampak batang pokok. So antara dahan tu bila dia punya internode tu jauh daripada satu sama lain. Okay, so yang ini dengan yang atas ni jauh sangat. Okay, macam dia dia menegak sangat, dia menegak sangat dan jauh. Itu tanda yang sangat clear cahaya tidak cukup. Okay, dan kemudian apa yang berlaku, dia bunga akan berkurang, buah akan berkurang. Itu tanda-tanda yang tak cukup cahaya. Ya ini biasa berlaku bila tanaman tuan-tuan tu diletakkan di bawah di dalam apa glass house yang sangat apa yang dia, dia tutup terlalu sangat tutup dan cahaya tak kena. Okey sebab itulah apa macam apa cili kan tanaman cili apa semua kita perlukan cili perlukan eh, terowong perlukan apa cahaya yang banyak okay, cara yang banyak sebab tu dia tak diletakkan di dalam uh, apa uh, teduhan punya ni lah okay, teduhan rumah teduhan jarang lah ramai satu lagi rumah teduhan mahal okay, mahal tetapi macam mana pula contoh kenapa pula okay, uh, cakap macam ni tapi kat Cameron Highland ada je dia letak dekat apa ramai je buat dekat apa uh, rumah teduhan betul Cameron Highland dia punya climate dia berbeza kerana dia sangat sejuk dan dia punya moisture content tu okay, dia kena duduk dekat bawah tu sebab apa dia nak uh, apa halang daripada uh, bila kat luar dia akan attract lebih banyak penyakit sebab kelembapan tu tinggi. Dan ini akan attract lebih banyak uh, penyakit uh, untuk kena eh, pada tanaman tu lah. Sebab tu kalau tomato eh, dekat kamera mesti duduk di bawah uh, rain shelter. Okay, rain shelter sebab apa? Ini mengurangkan penyakit. Eh? Macam awal apa, blight tadi. So, macam tadi ada saya, saya dah tunjuk satu gambar. Uh, tentang apa uh, penyakit yang uh, kena dekat uh, masalah yang kena dekat uh, Pahang tu dan few student uh, dia tengah on the way pergi ke sana okey uh, jadi mereka tanya saya apa ni saya apa uh, tengok dan saya nampak dia nampak, uh, petani itu farmer tu dia cakap tak pernah kena pada dia dia dah tak tahu apa benda penyakit tu tapi apa pokok dia start apa reput coklat eh uh, pokok terung dia dan dia ada uh, Lepas tu antara saya tanya student tu apa lagi yang uh, farmer tu beritahu Farmer tu cakap uh, kawan dia di Terengganu eh, pun kena benda yang sama nampak gejala yang sama Kawan dia di Terengganu tanam uh, pokok tomato Okay jadi bila saya dengar saja kawan dia di Terengganu tanam pokok tomato dan pokok tomato biasa yang akan kena eh, adalah penyakit hawa tadi late blight tu penyakit hawa dia macam kesan terbakar dan uh, apa pada batang daun akar uh, uh, uh, ni pada pada bahagian bawah tu dan juga dia akan nampak apa uh, coklat eh dia punya coklat teput dia punya hasil uh, akhir dia dan ini boleh masuk kepada uh, pokok terung juga dan macam mana nak apa ada tak dia punya racun, kena guna racun prosa sebentar uh, racun apa uh, apa ni kulat untuk rawat untuk ni lah kawan okey kawal. dan dia akan merebak dengan cepat dan tanaman yang kena tu kena buang okey kena buang okey kena buang bakar lebih better okey kena buang dan juga uh, apa ni uh, substrate yang digunakan tidak boleh di recycle kena buang sebab benda tu akan ada kat dalam uh, tanam apa substrate itu kerana akar tadi dah pergi bagi akar so jadi bila tuan-tuan tanam semula dekat dalam substrate tu akan kena dan kebiasaannya dan apa saranan saya kepada farmers ni kutip dulu hasil okay? biar hasil tu hasil akan berkurang definitely kutip dulu sebab yalah duit modal kita dah keluar betul tak duit modal dah keluar takkan kita nak apa senanglah doktor cakap buang-buang kan kutip dulu hasil bagi jalan tu and then kita dapat apa money yang kita dapat tu kita apa jual hasil tu dan kemudian disarankan uh, kalau boleh jangan tanam pokok dalam family nasi. sebab itu dalam family yang sama Okay, keluar dia maksudnya uh, kad dia punya apa ni kad dia punya cycle apa uh, jangkitan tu tanam pokok yang berlainan keluar daripada family apa terung dan juga apa tomato tu tanam nilai ini yang untuk yang komersial lah. kalau kita kat rumah kan kita kat rumah macam saya lah saya buat kat depan rumah dulu lah kan ah, sekarang dah tak ada dah pokok tu kan sebab bila dah start masuk office balik uh, dah tak sempat nak tengok pokok tengok kita lepas tu pokok mati <laughs> so uh, so boleh uh, apa uh, jangan jangan apa uh, saya pun macam tu juga kadang-kadang kita terlepas pandang kadang-kadang masalah yang datang tu daripada kita okey masalah yang datang tu daripada kita sebab apa kita terlepas pandang kita tak maintain dia properly okey kita terlupa nak bagi baja Ha? Bila kita tak bagi baja, kita harap dia keluar bunga dan keluar buah dengan cantik. Ah, memang tak lah. Ha? Memang tak. Ha? Jadi yang ini terpenting. Ingat, cahaya matahari, air, nutrien. Seterusnya, macam mana kita nak tahu pokok kita masalah? Tengok pada gejala. Okey, gejala tu macam kalau kita demam, kita demam, kita akan panas, sesama itu gejala. Pokok dia akan mengrekod layu, okey, uh, apa dia dia membat, uh, batang tu akan pergi ke arah cahaya. Ah, dia ada something wrong lah tu. Maksudnya cahaya tak cukup lah, kena tukar. Kena ambil kira dan ingat. Uh, apa racun perosak, apa racun penggunaan racun uh, pencegahan penting okey pencegahan penting itu perkara pertama okey gunakan apa organik punya apa plant product dan last resort kita akan gunakan uh, apa racun uh, kulat ataupun racun serangga sintetik adakah saya gunakan juga saya gunakan juga sebab apa saya betul betul terang lah. sebab uh, kadang-kadang kita geram betul tak kan aku dah buat-buat beli elok pokok mahal kan mati kan so kita pun geram kita pergi tala kan kita beli racun apa kimia kita pulun racun kimia sebab apa bila kita pulung racun kimia kan besok dengan lusa tengok dah dah hilang oh sedap mata memandang kan tapi kena hati tuan-tuan perempuan eh uh, dan kena ingat syarat pesanan saya yang terakhir bila tuan-tuan perempuan beli sayur di pasaran okay, sayur ke buah-buahan make sure tuan-tuan dan perempuan basuh dengan rendamkan sayur-sayur tuan-tuan apa dan buah-buahan tuan-tuan dengan air rendam rendamkan eh jangan lalu bukan hanya buka pilih air apa dan apa dan lalukan kita takut ada residu apa racun uh, yang apa ada pada apa produk-produk tu so rendamkan ambil besin baldi apa yang kecil lalukan apa rendamkan dia sekejap and then nak lalukan macam tu kan jamur dia akan hilang benda tu so itu saja okey uh, mata kalau tak ada apa lagi itu saja daripada saya uh, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh ni lah boleh apa boleh uh, refer kepada apa email address saya uh, dan juga uh, kita pun di Jabatan Perlindungan uh, Tumbuhan kita ada buat services eh untuk diagnostik uh, diagnosis penyakit. So boleh apa hubungi kami uh, dan uh, kita apa uh, sentiasa welcome eh uh, tuan-tuan dan puan untuk ni dan uh, insya-Allah tak lama lagi pun kita akan uh, ada beberapa projek pertanian dengan student eh uh, yang mana uh, ini boleh jadi showcase lah uh, dan kita akan invite tuan-tuan dan puan lah kalau apa uh, ada open day ke apa ke kan supaya dapat uh, bersama-sama dengan kita lah uh, untuk apa ni untuk inilah kita bagi servis eh, apa uh, diagnosis okay? uh, so apa-apa boleh bunyi saya dan ah uh, satu lagi kita saya saya uh, jabatan perlindungan tumbuhan kita ada apa Facebook link uh, boleh apa boleh uh, masuk kat situ kita ada video yang kita upload macam mana cara nak menyediakan uh, extract name okey uh, dan, dan boleh boleh refer kat situ okey itu saja daripada saya uh, kalau ada salah salah saya minta maaf dan saya minta maaf dengan, apa dengan technical uh, problem tu uh, bukan salah penganjur eh uh, salah saya okay? salah saya sebab apa saya tak biasa guna stream yan eh uh, dan apa uh, Nah, itulah dia kan penganjur dah cakap boleh tak bagi slide kita confident. Ha, jangan risau. Ha, okey ni kan. <laughs> Rupanya dia apa uh, whole slide tu dia tak ambil pun dia ambil separuh je slide saya. Slide belakang tu ada berkaitan dengan acung cuma dan uh, motor, cuka, cuka kayu apa semua tu lah. Sebab itu antara soalan-soalan yang biasa saya dapat daripada apa uh, uh, lah dan community. Okey, tu saya daripada saya. Uh, selamat Hari Raya. Ha? Open house. Ya, ya, ya. Ha, selamat Hari Raya. Okey, marilah kita pergi open house. Eh. Ha? so, ada okay. few je. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Aswad. Diharapkan Dr. Aswad telah menjawablah beberapa soalan yang diajukan oleh Uh, para hadirin. Jadi diharapkan para hadirin berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh, oleh Dr. Aswad tadi ya. Okey, uh, jadi pemaka. Ah, ya, yeah, Dr. Jelas sikit. Uh, uh, nanti kan soalan-soalan kalau mana yang ada lagi kan soalan-soalan tu boleh bagi pada saya dan saya akan mana yang saya mampu saya akan jawablah dan saya akan bagi maybe kamu boleh upload dekat you punya Facebook hmm. page ke Eh? Ah betul. Jadi mungkin selepas ni uh, kalau ada para hadirin yang ada soalan boleh ajukan kepada Dr. Aswad secara peribadi melalui email mungkin. Okay. Boleh. Jadi seterusnya sebelum kita bergerak ke slot seterusnya suka untuk saya ingatkan para hadirin untuk mengingati atau mencatat kata kunci kehadiran seperti yang saya akan sebut untuk digunakan di dalam borang isi gel dan maklum balas pada akhir sesi kita pada hari ini suka saya untuk bacakan kata kunci tersebut ialah kebun 2022. Saya ulang, kebun 2022. Sekali lagi saya ulang, K-E-B-U-N 2022. Pastikan ejaan kebun 2022 adalah dalam huruf besar sahaja. Para hadirin adalah dinasihatkan untuk memasukkan kata kunci yang betul di borang isi je dan maklum balas dan kegagalan para hadirin untuk memasukkan kata kunci ini akan menyebabkan anda tidak mendapat sijil webinar pada hari ini. Saya kena Jadi terima kasih. <laughs> tak perlu Dato. Jadi terima kasih Dato Aswad uh, sebab ya. sudi luangkan masa untuk berkongsi ilmu uh, pada hari inilah berkaitan kenali dan rawat penyakit secara sihat. Jadi diharapkan para penonton dapat banyak pengisian baru daripada perkongsian yang Dr. Aswad bagi sebentar tadi. Sebelum itu dipersilakan Dr. Aswad sekali lagi untuk memberikan sepatah dua kata mungkin apa-apa nak tambah lagi sebelum oh. kita akhiri uh, program kita pada hari ini. Okay. Kata terakhir lah, uh, Dr. Okay, uh, so kata terakhir uh, apa ni, uh, terima kasih lah uh, kerana meluangkan masa pada pagi eh, hari Sabtu ni, weekend ni uh, mendengar saya bercerutih lah, okay, bercerutih. So jadi uh, kalau apa, uh, apa pun eh, macam saya ingatkan uh, kalau ada masalah pada pokok tu kan dia akan tunjuk simptom lah dia akan tunjuk simptom gejala tu dan kita kena ambil langkah yang apa ah, cepat lah untuk uh, mengawal dia okay, sebab dia apa pokok tu sebenarnya tengah menjerit atau lah tolonglah apa dia tengah sakit contohnya Okey dan juga kita pun apa pelajar-pelajar kita pun ah, ada ada kursus-kursus pengembangan yang mana apa mereka akan keluar eh, untuk pergi berjumpa dengan uh, farmer-farmers dan saya haraplah kalau tuan-tuan dan puan-puan ataupun uh, yang ada apa ni apa kebun apa uh, bantulah kami lah bukalah ladang untuk apa bagi pelajar-pelajar kami ni uh, masuk dan kita cuba untuk uh, apa membantulah kalau ada masalah. Kebiasaannya masalah yang kita dapat yang mereka jumpa saya adalah penyakit yang rosak. Eh, penyakit yang rosak apa yang perlu buat? So, kita apa boleh ni dan uh, sama-sama dan ada satu contoh saya tak dapat bagi tadi. Ada satu pelajar tu dia cakap dia apa tanam pokok uh, pisang dan pokok pisang ni dia bila berbuah tu dia tak sempat matang dia jadi hitam. Okey dia jadi hitam. So dia memang habis white uh, banyakkan pisang berangan yang apa uh, yang berlaku tu lah. So saranan saya pada pelajar tu eh uh, pelajar saya, saya BSP eh uh, and then uh, itu kemungkinan penyakit tu belum di designated kan tapi dia nampak macam mukor disease eh mukor disease tapi saya tak tak sure sama ada betul tak dah dikatakan di Malaysia ni itu adalah mukul diri. Tapi simptom mukul diri. So apa yang boleh dibuat adalah kalau boleh jangan tanam. Saya cakap jangan tanam baka tersebut. Dia kata sebelum tu dia tanam baka, saya tak ingat baka lain. Dia kata tak ada masalah tapi bila tanam tu habis. Buat. So antara benda macam tu lah. Dan kadang-kadang eh, baka memainkan peranan yang penting. Okay. Itu akhir kata daripada saya. Minta maaf kalau ada salah sehat. Silap. Selamat Hari Raya. Ah, dan ma- maaf saya dan batin. Assalamualaikum. Ah. Terima kasih ya. Mata. Okay. Terima kasih Dr uh, di atas kata-kata tersebut. Jadi para hadirin adalah untuk diingatkan untuk mengisi borang isi je dan maklum balas melalui yang telah disediakan di ruangan komen. Jadi hadirin sekalian, dengan ini maka berakhirlah webinar kita pada hari ini iaitu webinar Kebun Bandar Siri 7 Kenali dan Rawat Penyakit Cara Sihat. Diharapkan ilmu-ilmu yang telah dicurahkan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua untuk kehidupan seharian kita. Jadi uh, ingin saya ingatkan juga kepada para hadirin bahawa webinar Kebun Bandar ini tidak berakhir di sini saja. Webinar yang seterusnya akan diteruskan dengan webinar Kebun Bandar Seri 8 yang bertajuk Tuayan dan Pasca Tuayan. Jadi webinar yang saya nyatakan tersebut akan dijalankan pada 11 Jun 2022. Sebelum itu, saya dan juga ahli jawatan kuasa webinar pada ini ingin memohon 10 jari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Seperti yang kita lihat tadi, ada beberapa masalah teknikal dan mungkin saya pun ada tersasar lah sebab ni mungkin baru bagi saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberi serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuara lagi. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima thank you